Всем привет, водомоторники, любители активного отдыха и так далее. Сегодняшнее видео такая маленькая, как казалось, но иногда полезная вещь, как мотовила для активного фала. То есть на сайте, у меня на сайте в лодке .768650.ru в разделе самоделки вы можете скачать э, шаблон данного мотовила и, соответственно, по нему уже изготовить, вырезать шаблон начертить его на фанере и изготовить самим. То есть в чем плюс? А, если у вас есть э, рым утка на лодке, то вот эта вот штукенция будет вам полезная. Полезная в каком смысле? То есть намотка веревки, да, размотка, сброс якоря и удобное хранение. Если у вас еще будет придумана какая-то сумка, куда это все можно будет положить вместе с якорем, то есть намотали якорь сверху и в сумку убрали, и дальше двигаемся по реке, то будет еще удобнее. То есть, собственно, <clears throat> сама, само надавило. Э, в данном случае здесь я сделал пока одно отверстие, да, но сделаю еще одно, чтобы сам якорный фал проливаем в одно, заливаем с другой стороны, вводим в другое отверстие. И все, и он уже отсюда никуда не денется. Отверстие, в данном случае, в моем случае, я сделал на 8 мм, так как фал я использую 8 мм. Соответственно, если у вас будет десятка, сам трос. Тогда размер надо будет использовать на 10. То есть сам смысл следующий. Продеваем. Продевается, в принципе, не так просто, но пролезает шнур восьмерка. Заводим его То есть для чего второе отверстие? Второе отверстие непосредственно либо здесь, либо здесь. Также заводим во второе отверстие, чтобы не завязывать здесь громоздкий узел. Да? То есть, если здесь завязать узел, то ну, намотки мешать особо не будет, но тем не менее это будет вот так. И, в общем-то, не очень практично и, скорее всего, некрасиво это точно. Поэтому здесь надо будет сделать второе отверстие. И, соответственно, предположим, да, что уже у нас тут есть второе отверстие. То есть шнур у нас будет лежать якорный фал. Вот таким образом здесь будет заведен, здесь будет хвостик маленький торчит. Все, и берем и поехали наматывать. То есть в данном случае фал у меня здесь 13 метров на данная мотовила налазит спокойно 15 метров. Ну это я так аккуратно сейчас наматываю. Наматываем, наматываем, наматываем, наматываем, наматываем. Намотали. Вот здесь 13 метров. В принципе, еще плюс 2 метра будет как бы нормально. 15 метров это мотовила спокойно мотает. Если вам необходима намотка в два раза больше, то эти уши уже не по размерам, да, здесь уши сделаны по 3 сантиметра глубина. То есть делаем не по 3, а по 6. То есть у вас уже сюда спокойно налезет 30 метров вот такого фала. Но для моих условий, для моих задач, мне 15 метров, в принципе, за глаза. Поэтому больше мне не требуется. Для чего вот эти вот два отверстия сделаны? Здесь отверстие будет сделано под веревку, скажем так. Веревка небольшим кольцом, небольшим кольцом будет сделана, и она будет вешаться просто сверху на ремутку. Все. Эти два отверстия под резинки. То есть, чтобы здесь резинку одеваете, зажимаете эту часть якорного фала, чтобы он не распутывался. И все. В принципе, я смотрел э, в интернет-магазинах подобные штуки. Э, цена везде разная. Где-то, и опять же, она зависит от намотки. В одном интернет-магазине я смотрел, она стоит порядка 900 рублей на 15 метров. Э, в другом магазине, в интернет-магазине, смотрел мотовила похожего типа, оно уже стоит там в районе 1400, по-моему, но на 30 метров. То есть в данном случае вам понадобится даже можно не использовать влагостойкую фанеру, а любую фанеру 12, максимум 15 миллиметров. Выпиливайте, шлифуете ее, покрываете септиком, покрываете яхтным лаком. Все, у вас есть свой мотовилок. мотовилок. И причем сделать вы его можете по свой размер. В этих магазинах, где я смотрел, у них подхват руки сделано очень неудобно. Здесь у них проушина сделано всего 2 сантиметра. Допустим, под мою руку, да, оно будет неудобно, я буду цеплять постоянно эту часть ну, вот этими костяшками. Мне неудобно. Здесь в данном случае проушено 3 миллиметра, по-моему. Ой, сантиметра. Поэтому здесь удобно. Единственное, что я бы сделал ее, наверное, поуже. Сантиметров на 5, чтобы вот именно подхват руки. Но в данном случае я могу взять ее вот так, могу так, то есть по-всякому. Ну, уже сделал так. Поэтому смотрите, размеры можете, в принципе, свои использовать, какие вам необходимы, как идея с размерами шаблоном у вас уже будет. Надо будет только скачать с сайта с моего, да, и все. А так, девайс очень полезный, удобный. Раньше, в принципе, использовался обычно, какая-нибудь палка на нее все наматывался. А тут как бы раз можно и на ремонтку повесить. Ну, удобно. И полезно, действенно. Поэтому кому пригодится, или может быть пригодится, скачивайте. скачивайте с сайта, с раздела самоделки. Делайте, пользуйтесь. Все. Всем пока.